Vitória está oficialmente alfabetizada. Durante o ano letivo, ela recebia fichinhas diárias com cada letrinha, número e sílaba que aprendia. Era um dos exercícios diários que ela adora fazer com a mamãe em casa. Num certo dia, o ladrão de letras passou pela sala de aula e roubou todas as letras. Para celebrar a alfabetização, a escola convidou os pais para ajudarem os alunos a acharem as letras que o ladrão de letras espalhou por toda a escola. Foi muito divertido. Vittoria è ufficialmente alfabetizzata. Durante l'anno scolastico riceveva carte giornaliere con ogni lettera, numero e sillaba che imparava. Era uno degli esercizi quotidiani che ama fare con la mamma a casa. Un giorno il ladro di lettere passò per l'aula e rubò tutte le lettere. Per celebrare l'alfabetizzazione, la scuola ha invitato i genitori ad aiutare gli studenti a trovare le lettere che il ladro ha sparso per tutta la scuola. È stato molto divertente. Zoek de zeven blauwe letters en zet ze op de, en zet ze op de op de juiste plaats in de zin. Oké, dus hier zullen we zeven letters vinden. Ja? zoeken, hè? Ah. Gaan we de hmm. Nee, je moet die... Nee, nee, nee, niet afdoen, heeft hij gezegd, Vivi. Ik heb niet geluisterd. Hm? Dus dat is... Wat moet je hier doen? Heb je begrepen wat je moet doen? Nee? Ah. ah. En dan mag je die ook opschrijven. Hallo. Ah, goed gezien. Super. Er staat zo'n C. Dus je gaat hier ook No Castelo de Enghien houve uma noite muito especial com um espetáculo de luzes. Uma das coisas mais lindas que já vimos nesse nosso castelo favorito. Al castello di Enghien c'è stata una serata molto speciale con uno spettacolo di luci. Una delle cose più belle che abbiamo mai visto in questo nostro castello preferito. Les reconnais-tu tous In de bossen van het betoverde park komen de magische dieren tot leven bij het vallen van de nacht. Thank you.